¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que era pa' mí Dile a tu amiga que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que era pa' mí Dile a tu amiga que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma llamas baby Desde que te vi supe que era pa' mí